nyonso oyo akofundola boku libayebisi yo tikolela tokotika te tokonetola owi oh, oh, oh, aleluya eh, o nani yango akokani na yo ya yesu mina kitoko na makasi Jésus est le roi. Oh oui, Alléluia. C'est vrai. Oh Amen. Alléluia. Jésus est le roi Oh Jésus est le roi Jésus est le roi Oh Jésus Jésus est l'agneau de Dieu Jésus est Jésus est Jésus est qui ôte le péché du monde et Yesuwe Yesue C'est é, vrai Yesue é. Jésus est là Oh Yesue é. Oh Jésus, il est digne de louange. Oh, il est digne de louange. Oh, il est digne de louange. Jésus.